Ja, liebe Leute, und so schaut eine Hexenküche der Moderne aus. Hm. Hört das schon fietschen? Hier, hm, Traumfänger. Auch ein schönes Bild. Das ist Hexenküche der Moderne. Was? Hexenküche der Moderne. Kleines Video. Warum macht das schon? Das ist die Zeit. Nachts lässt sich immer am besten arbeiten. Jawohl, das kommt dann auch nicht drauf. Und das sind die schönen Bilder. Oh, ah, alle. Also wir machen jetzt Kunst am Osttelegrafen. mal, guck mal, Sterne. Oh, das sieht gut aus, ja, Sterne. Fisch. Hm. Szene hat man auch mal gehabt, ne? Ach, klasse. Und alles bei derselben Voltzahl. Ganz nebenbei leuchten noch 8 LEDs. kann schon richtig hell werden lassen. Wir haben noch nicht mal 100 Milliampere weg jetzt. Mhm. Ach ja, jetzt leuchten sie richtig hell. Ja, genau. Ja, jetzt leuchten richtig hell. Im Prinzip brauchst du bloß mal kurz ausmachen, an Laptop dran lassen und dann damit rumst. Ist doch schwarz, schwarz du oder? Im Grunde schon, ja. Hast du keinen Strom mehr? Ach, klappt doch dein Laptop auf. In zwei Sekunden, nee. Eine Minute geht das wieder. Ah ja, hier. Es pendelt in die eine Richtung, aber es pendelt zurück. Ein anderer. Ja, haben wir sie, die Energieschaukel des Lebens, oder? Was meinst du? du? Ja, mal gucken. Wie hieß das? Sag mal, hat das, Monster, äh, hat das Monster von Frankenstein eigentlich einen Namen gehabt? Oder hieß das einfach Monster? Keine Ahnung. Hm. jetzt? Eine kleine. Und bei dir, hm? Ja. Ich muss auch ein bisschen dokumentieren. Aha. Turn down, turn down, turn down.